нерсенин жалпак күзгүдө сүрөтү кандай алынаарын карайлы күзгүнүн маңдайына с жарык булагын коелу көп нурлардын арасынан эки нурду бөлөлү с а жана с б күзгүгө түшкөн нурларды алалы чагылуу законунун эрежеси боюнча а а штрих жана б б штрих чагылуу нурларын белгилейбиз бул жарык нурлары таралат дал ушул нурлар байкоочунун көзүнө тиет эгерде бул нурларды күзгүнүн тегиздигинин артында дагы улантсак анда алар с штрих чекитинде кесилишет чагылган нурларды нерсенин сүрөтү эс штрихтен келгендей көз кабыл алат эс штрихте нурлар өздөрү эмес алардын уландысы биригет жарык бул чекитке түшпөйт бул жалган сүрөттөлүштү берди